Mm-hmm. Here we go for our video thoughts of today. See, um, first of all, I, uh, <laughs> I vorrei parlare, la, no, parlare um, sinteticamente, diciamo, come ho detto, ieri è stata questa partita, primo turno di Nations League, un torneo inutile, francamente, di calcio, ma io ho visto soltanto la partita in sé, comunque Italia-Germania, eh, stavamo anche vincendo verso la fine, sembra al 75esimo, 80 esimo abbiamo segnato e subito dopo la Germania ha pareggiato, ma la cosa importante da sottolineare è che quest'Italia non, non, è proprio, non è stata è la lontana parente positiva dell'Italia, abbiamo visto qualche giorno fa contro l'Argentina alla finale disputata appunto tra la vincente all'Europeo e la Coppa America, completamente un'altra Italia, anche che sta pure vincendo, credo che questa idea di lanciare nuovi giovani, eh, quindi cambiare completamente modulo, ripeto, è stato un dono di Mancini all'ultima alla nazionale che aveva giocato l'Europeo, la formazione che ha messo contro l'Argentina, e quindi eh, era giusto che facesse anche così, ma abbiamo visto una formazione completamente diversa. Infatti si è visto, eh, tra l'altro, un giovane molto interessante, protagonisti nel campionato di Serie A. Eh, chi segue il campionato di Serie A lo sa, non li nomino, ma comunque eh, io ho visto una squadra molto interessante. Certo, alla delusione che siamo stati eliminati per la seconda volta nei mondiali qualche settimana fa è enorme, tutti lo dicono, non sono l'unico, ma uh, l'entusiasmo si crea se uno inizia a fare le cose. Io credo, credo che questo peso degli 4 anni che bisogna attendere può venire meno se uno inizia a fare una serie di risultati utili, positivi e consecutivi, un po' come è stato per l'Italia degli europei, che ha vinto non so quante partite, ha battuto anche record mi pare che detenivano allora allenatore nazionale Vittorio Pozzo, e io credo che sì, con questo entusiasmo iniziale si può arrivare lontano. Anzitutto ovviamente è chiaro l'obiettivo più vicino adesso sono gli europei del 2024, ma io credo appunto che eh, guardando alla lunga con questa mentalità, questa mentalità facendosi prendersi al nuovo entusiasmo, magari si vincessero anche, si vinceranno anche quegli europei lì, Comunque con questo entusiasmo si può arrivare ai mondiali 2026, però lo so, eh, bella faticata, ci vuole, ci vuole, molto tempo, ma io sono convinto. Poi diciamo la mancata qualificazione non è stata per l'ultima partita, ma per il complesso secondo me tutto un po' il, le altre partite precedenti per la qualificazione, presi secondo me troppo all'entusiasmo la vittoria dell'Europeo, che praticamente eh, per, le, per, quale siamo, per la quale ci siamo adagiati un po' troppo sugli allori, io la vedo così. Poi, eh, sì, eh, pensiero 2, eh, oggi è praticamente l'anniversario di uscita di eh, un grandissimo film che mi ha, personalmente mi ha anche segnato, Uh, eh, è stata riuscita però negli USA, la premiera quindi proprio negli USA, sempre di giugno, il primo giugno, però uh, forse non lo svelo il film, perché uh, diciamo ho interpretato tre, anche in realtà forse quattro pezzi, per adesso ne ho interpretati tre, però il quarto lascio alla fine, forse il più importante, ma non credo, non lo so, da un lato è il più importante perché stiamo parlando di un pezzo di musica classica, però personalmente non è il più importante di questi quattro, che è un altro che io sento ancora di più entro i limiti questi quattro però poiché diciamo uh, il primo pezzo forse non lo carico oggi perché lo potrei caricare per un fatto di perché ehm, diciamo è semplice da montare però poiché ho un altro pezzo, un pezzo di back molto arretrato tra l'altro dato la precedenza ad altri pezzi ancora non ho caricato e che si tratterebbe la settima parte del tributo ripeto per il suo compleanno sta andando veramente <laughs> avanti Buongiorno, il suo compleanno sarebbe stato il 31 marzo uh, pensate un po' avrebbe compiuto 337 anni fosse stato ancora vivo ma praticamente <laughs> parliamo di più di due mesi fa si sta protraendo questo tributo Comunque settima parte sarebbe il preludio alla sonata per violoncello eh, in sol maggiore, BVV 1007, che è appunto il pezzo che comunque in realtà dovrei caricare oggi, dicevo, poiché però il pezzo, questo primo pezzo dal film, in virtù di questo motivo, forse era posticipato a domani, a questo punto vorrei parlarne oggi, ma penso mi convenga più parlarne domani, a meno che non prenda decisioni eh, all'improvviso e cambio la programmazione e carico il pezzo dal film prima, ma nel caso comunque scrivo qualcosa, scrivo qualcosa in descrizione e poi comunque ne riparlo meglio domani perché sono indeciso, ripeto, già sto finendo di montare il pezzo di back e quindi mi sembra più corretto a questo punto inserire quello e però già avrei voluto parlarne di questo film visto che oggi sarebbe questo anniversario però comunque ci troviamo un giorno in più un giorno in meno credo che ne parlo domani quindi vi lascio sospesi tra l'altro è un film anche americano, anzi è un regista australiano, ma comunque il film è sostanzialmente americano, eh, comunque poi mm, anche un grande, un grande, attore, protagonista soprattutto, comunque sì, lascia la curiosità e la suspense per domani, dico solo il film se non ero del 98, ma non aggiungo più altre cose. Eh, sì, e poi in sostanza per quanto riguarda due cose, comunque come faccio sempre, vado sempre nel dettaglio su questo pezzo di Bach, in realtà io non ricordo se l'ho scoperto così, però eh, forse anche prima, però di sicuro ricordo che l'ho ascoltato in un film per la prima volta, nel film di secondo me anche molto sottovalutato, adesso spiego anche perché, ma la mia visione, eh, Master e Commander 2004 di Peter Wade, regista australiano, grande regista australiano, soprattutto, eh, sì, no, <laughs> in realtà non ne parlo perché appunto è il, il film, ha fatto anche il film, anzi, sì, eh, grande regista australiano, ehm, tra anche L'attimo fuggente, insomma, um, secondo me un grande, grande regista, e eh, dicevo sottovalutato perché eh, mi sembra, allora, innanzitutto il, il pezzo mi pare viene suonato, in una scena appunto in cui due protagonisti interpretati da Paul Bettany e Russell Crowe suonano il violoncello. In realtà non ricordo se viene suonato, mi sembra viene suonato un altro pezzo in questa scena, ma di sicuro il pezzo è in, sott- è in sottofondo quando approdano, mi sembra, con la nave in un'isola. Um, e appunto si sente questo pezzo, io almeno lì ricordo di sicuro che l'ho sentito. Tra l'altro anche un pezzo effettivamente navale, c'è questa atmosfera navale, comunque di mare e io, almeno io respiro quando ascolto questo pezzo, cioè, non perché me l'abbia trasmesso, sì, forse anche perché il film mi ha trasmesso queste idee. E comunque il pezzo in generale per me è uno dei più belli, pur non essendo un esperto assoluto, nonostante appunto mi piaccia veramente tanto, uno dei migliori compositori classici per me Bach, non essendo comunque perché non è che conosco tutti i pezzi suoi, proprio tutti, però lo reputo uno dei, grandi, dei suoi più grandi pezzi. Comunque dicevo, il film secondo me Uh, è stato un po' sottovalutato soprattutto perché in quel periodo in concomitanza ahimè uh, uscì che poi voglio dire anche quest'altro film uh, come primo capitolo è un film molto interessante e bello sempre sui pirati perché eh, sulla nave diciamo perché quello è un film navale comunque uscì ehm, La maledizione della prima luna il primo film dei Pirati dei Caraibi, in, diciamo in inglese, meglio dire il titolo in inglese, The Curse of the Black Pearl, la perla nera, come sapete, la nave protagonista in, quella, in questa saga, eh, di Jack Sparrow, il capitano Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp, ma sapete meglio di me. Eh, sì, io credo che proprio perché eh, sono, erano due, entrambi due film navali, ma eh, in qualche modo il secondo appunto era più fantastico, una storia più inedita, mentre quello di Master Commander comunque se non erro trae spunto da una storia reale era comunque ambientata nel periodo Napoleone non vorrei sbagliare secondo me per questo motivo qui in qualche modo il pubblico si spinse più verso diciamo il Master e Commander appunto per questa questione cioè scusate per il film sui pirati dei Caraibi il primo film La maledizione della perla nera perché era più fantastico era un film inedito sostanzialmente io sono convinto che eh, il motivo per cui quello ha avuto più successo è stato principalmente questo ma potrei anche sbagliare certamente due grandi film, io comunque, ripeto, eh, molto sottovalutato sono i Master e Commander e non ha avuto il successo che merita. Io lo consiglio ovviamente anche se non lo vedo da un, da un po' di tempo e quindi comunque lo dovrei rivedere certamente è come se io lo rivedessi per la mia volta perché non lo ricordo quasi più. Sì, quindi questo, fa questa precisazione, comunque ripeto il pezzo è veramente straordinario, poi sì, non mi ricordo Glenn Gold certamente lo conoscete anche meglio di me, qualcuno lo conoscerà, uh, il più grande esecutore di Bach, non ho mai sentito la versione sua di questo pezzo, credo che lo devo fare perché appunto essendo lui il più grande esecutore, uno dei più grandi esecutori di Bach, non il più grande, io devo sentire anche la sua versione che sicuramente la consiglio anche in generale. E poi non so se qualcuno ha visto il video pensiero di ieri in cui ho parlato di quella bellissima graffa napoletana, la cioccolata, la nutella, la mangiatina, andatevi a rivedere quella parte finale del video tozzo di ieri che in realtà è stato fatto di venerdì poi. Eh, eh, comunque qui la graffa ancora fatta aspettare altri due giorni ancora non era finita infatti ho mostrato un altro frammento cioè in realtà c'era un'altra graffa insieme a quella era rimasta ancora una piccola parte che come avete visto dal frammento ho mangiato ieri quindi, quindi sì ho goduto ancora un po' <laughs> eh, <laughs> penso a Sara penso a Sara Sara poi, poi tempo ma quando l'avrò mai questo tempo <laughs> ti devo scrivere diciamo su whatsapp anche di alcune cose importanti penso intanto già cioè, ti ringrazio per la mia tua costanza nel, pure nel seguire i commenti sulla Guida Report insomma di mister Lynch oltre che vedere i video qui penso sia l'unica persona che segue i video <laughs> tutta questa costanza, lo so. Comunque sì, e poi eh, cons- in realtà ieri pomeriggio mi sono consolato con un altro cibo. In realtà confesso, a me non piace il pesce, non ci vado pazzo in generale, forse solo per poi il merluzzo, l'orata, pes- pesci semplici diciamo, ma questi poi fondamentalmente, il, il salmone, anche con le nuci, straordinario tra l'altro il salmone con le noci. Uh, sì, però la frittura, a parte le zeppole, eh, forse, ah, forse anche le alici mi piacciono sia fritta che impanate, non mi ricordo come si dice, comunque a parte queste cose, in generale non mi piace la frittura, ma uh, c'è un'unica pasta che mi piace più di tutto, tutte, la pasta col tonno non mi piace, cioè, così come le paste diciamo mischiate, la panna, queste cose qua mi fanno vomitare, tutti i cibi mescolati, pure le polpette, nonostante mi, mi piacciono, poiché sono composti da vari elementi, mi, in qualche modo fanno girare lo stomaco e portano al vomito, anche se non vomito, ma la sensazione è quella, purtroppo, non so da che dipende forse una mia intolleranza, ad ogni modo, l'altro piatto che avete visto eh, è praticamente pasta col sugo delle vongole, non mi piacciono nemmeno le vongole in sé, mi piace solo il sugo delle vongole, guardate che cosa strana, e però eh, piatto straordinario con quel sugo, veramente, una consolazione, mi sono consolato, da sempre così, poi soprattutto con un po' di pane, eh, mettete pure il pane nell'olio quando è finito il piatto, straordinario, mi sono davvero <laughs> consolato, veramente un bel altro piatto, certo non proprio tra i miei preferiti in assoluto, ma veramente un altro grande piatto straordinario. Sì, e poi però in realtà ho dimenticato di dire anche che è un'altra cosa, ho mangiato, l'avete visto, proprio vicino alla, alla diciamo, a quella parte finale che era rimasta della, della uh, seconda graffa, una bellissima, cioè ho mangiato anche una bellissima, prima di tutto in realtà, di, però comunque ovviamente ho mangiato sì, eh, prima del, di finire la realtà la, uh, la ho mangiata ancora un'altra notte prima, ho mangiato insieme, sì, la, la, diciamo quella bellissima fetta di pane col gelato, uh, cioccolato, stracciatella, fior di latte, nocciola, più la Nutella, l'ho mangiata in realtà la notte prima della, della, della, della parte finale della graffa, l'altra graffa ho mangiato ieri, cioè questa notte, la notte precedente, però, uh, che comunque era già pesante quella, non ce la faceva a mangiare l'altra parte della graffa, quindi l'ho conservata per il giorno dopo. Quindi quel video della eh, diciamo, fetta di pane sarà già la notte prima. La graffa ce l'ho fatto insieme in realtà, però uh, la graffa l'ho mangiata alla parte finale, quest'altra graffa l'ho mangiata praticamente stanotte, mentre ripeto, la fetta di pane l'altra notte. Comunque cibo straordinario davvero, anche quella fetta di pane. Ovviamente la fetta di pane con la Nutella è una cosa classica, associamo sempre penso sia una delle cose più buone in assoluto da mangiare per quanto riguarda i dolci però con un po' di gelato, esperimento che ho provato poche volte in pare la mia vita, poi con quei gusti lì che sono straordinari, ancora più straordinario. Ovviamente una merenda, cioè nel senso, ah, penso ci possa stare bene anche per una cina, credo, non lo so, forse un po' poco, ma comunque io mi sono saziato molto, tant'è vero appunto che poi ho detto quell'altra parte finale, la graffa però non ho mangiato io, l'altra parte normale, mangiato ah, qualcun altro comunque anche perché come sapete avete visto il video l'altra volta è un po' una bomba quella graffa lì bisogna mangiarla a stomaco avuto altrimenti io personalmente non ce la faccio ce la faccio giusto giusto comunque dicevo appunto l'altra parte la graffa eh, veramente l'ho mangiata stanotte sì ho detto tutto nel caso inizio a altra cosa in mente come al solito aggiungo una descrizione have a great day again